<laughs> Não posso contar, mas não vou negar Que nós dois hoje não temos nada em comum e é doloroso Mas eu sei que vou te deixar Esse aroma está sempre aqui Eu sinto pelo ar E mesmo que eu precise esconder Eu quero me entregar Eu lutei pra seguir Um caminho que me leve até você Mas no fim, se tudo mudar Eu sei que ainda voltarei a te ver Não posso contar nada em comum. Eu me pergunto onde está o amor que eu escondi. Não se aborreça e só me esclareça porque pensa nisso.